alingi fille oyo mibali enfant normal baya lokola babiso oyo bolingaka te bolingaka kaka baescro baka na batrome moko ya français bagros mo mpo mwasi akoka te wana falo bango atali na telefone aluki bagros mo nyonso ya kilo wana to bakutaka mwasi kaka ah c'est le coterie hein wana to mwasi amonaka ye eh, atanga ye mpe bakonome yo koyeba bakonome yo sakana yo mi bato biso tokola na bango na classe moko batombola misapi mingi na nzela bango ata na directeur namona bango Yo oyo mboka kai sala soki okoki te kobela vie eza bagarre makambo mosusu bakoteya nga te pasi ya vie pe ekoteya nga enyolisi nga e eh, oyo eza danger oyo te oyo oyo se mobali olingi nga nga so nazalaki mwasi oboya nga te epuis soso olinga nga keba nakotinga mo eme ekosa